gioco che ti piacerà Simone dice che è molto semplice E lui queste cose le sa E lui queste cose le sa Pattinare alle mani E pur vibrare Se fai come Simone Non puoi certo sbagliare oh, oh, oh, Pattinare oh. alle mani